it's not a matter of two gunta it's a matter of twenty four acres converted land ಅವರೇ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಪೋರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಖಾತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗೇನೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವೇ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು report ಕಾರಣ